За этот период проделана значительная деятельность э, при участии экспертов Федерального центра компетенций. Эм, мы на самом деле связываем очень большие надежды с этим предприятием, потому что рассчитываем, что оно выступит в качестве модельного предприятия для того, чтобы тиражировать опыт, тиражировать практики бережливого производства э, в дальнейшем и на других предприятиях. Предприятие а, давно занимается подобными вещами, в том числе внедрением бережливого производства, повышением собственной эффективности. И эти результаты а, визуально видны Предприятие уже сегодня можно ставить в пример многим-многим участникам и неучастникам нацпроекта.